دارید خوش آمدید این ویدیو بچه ها از اونجا که دیگه الان همتون میدونید چون این ویدیو رو بعدم میبینید تولدم بوده و من میخواستم یه دونه ریل باحال برای تولدم بگیرم یه چیز تو مایه پارسال باشه ولی همچین حالت بیخیالتر و بدون اهمیت تر اصلا برام هیچ اهمیتی نداره تولدم همچین چیزی اجرا میکنم ایده از اینا گرفتم که میتره که بیل بیل میندازه هوا و ایده گرفتم که این برای پلن بکاپه و قراره که با هم دیگه بتره کنیم و این ویدیو رو ریکورد کنیم دیگه حالا من تا الان از اینا نترکوندم احساس خیلی سخت و سفته نمیدونم چقدر اینا رو سفت و سخت میسازن همیشه دیدم سینا میترکونه خیلی باید زور بزنه دیگه آره، من خوب از آب در باحال شده باشه شما اگه این ویدیو دوست حتما این ویدیو لایک کنید بریم سر زب میگم برداشت اول من میگم یا اول نمیدونم با مزنی آخه اون تلاییه هم من توش چیه توش موزه الان آره من آهنگر بذارم بایست دارم بذارم خب بچه هست بینم شکن چرا؟ میشه؟ نه بابا من دارم توش چرا؟ چرا؟ همجوری چون که برو برو برم استرسنگ رو چی بکنم میگنی؟ یا خدا اول میتره کنی من چیکار کنم تو اون ریکورد هم بزن باشه آره، بزنم آره. بعد واسه آماده شدم گفتم اونو پلی کن که تایم بندی با صدای اوکی باشه باش ببین یکم پتوه رو پایین تر آه بیشتر بیشتر معلوم میشه آره اوکی چند دست بازتر هم عالیه خوبه؟ آره کادر دوری دست عالیه بریم؟ باستش あ、じゃあ、そう。じゃあ、行きます。قشنگ یه هو بچرخ بکن نه ترس درسته خیلی سخته نه نه نه برو یه بار دیگه برو بایستا چیکار داری میکنی؟ سرکار نمیکنی خیلی زشت نیست اینجا نه بابا تو معلوم نیست اینجا گوشی میکرده؟ لطفا نیست وایسا یه بار دیگه مایکی توست میترسه نترسه یک دو سه او سمت خودت بگیر وایسا نمیگیدم خب کلم وایسا از الان بکنم پنده باشیدی بشم خودم یادش زن چرخیدم وایسا یک بار دیگه امتحان میکنیم برداشت دو هزار یک دو سه

برداشت اول به پایان نرسید برداشت بعدی با خاتومه دیگه خاتومه خاتومه چیزا ما دست دادم بطری از دست دادم از اگه به نه دست دادم من این بسته از اوه این بسته مثل من بسته اصلا بیاد آره دیگه دست میشه خب. Zapce zadam. اینا خیلی سفته این اصلا نمیچرخه بابا اینا نمیچرخه جهتش اینجوریه دیگه خیلی سفته اون یکی خیلی شد بود یک دو سه زرد بکنی بکنی یه نمیتره که اصلا یه اپسیدون هم تکون نمیخواد دستم اونجا خیلی سفته من... معلوم نمیشه چی معلوم کادر اون زور بزن یک دو سه زد یک زور بزن نه طبیعیه؟ نه بیا با همین فشارش کنه بذار بگی هم ببرم بابا این هم نزنی ها بالا باشه نفر یک دو سه یک دو سه اصلا نمیچرخه داره جلدش هم که کنده شده نمیچرخه واقعا نمیچرخه آره مگه میشه یه چی چیزی ببین یهو باید فشار بدی یهو یهو آره یهو آخه یکی یهو نبود یهوه آره یهو محکم فشار بابا من کار از اینا نترکونم بابا این نزن اون مات کنه تو ببخشید <laughs> یک دو سه یک دو سه اسمم برعکس داره میشه نه درسته دیگه این زن صداش برای یکم زده نه میره زیر پتو برعکس جام نه درست میشه یه بار جوری یه بار جوری یک دو سه یک دو سه Böyle onları bir çarpına. Evet. Geçti olsun. یک دو سه نه اصلا اون برای نیست چقدر باید سفت بسازن تو میخوای ریکورد گوشی رو قطع نکنه همجور بس خوش بگیر تو من تو چه بچم کنی میخوای من بزن بتره کنم نه مسخره است دوستش خودم بتره کنم اینجا با مزه نمیتونی بتره کنی وایسا وایسا من میتونم یک دو سه

آیا این قسمت انجام شد میریم میبینیم خیلی این بود از این پروژه بازم یه گنگ های الان جمع کنم پدرم از در بیاد دیگه امیدوارم که خوب از آب در اومده باشه من خودم نمیدونم شما اونو اول توی اینستاگرام دیدید بعد دارید این ویدیو رو میبینید امیدوارم که خوب از آب در من خیلی بطریه در بیاد حالا بعد ببینیم تو ادیت در میاد یا نه یه ذره کمکاری کردم اولین برداشت شد با این یارو میرفتم بعد بطریه رو میرفتم که حرفه‌ای شدم ولی اشکال نداره دیگه خلاص خب بچه‌ها مرسی ازت تو کلی دوستتون دارم love you نمیدونم چی بگم فقط <laughs> هیجان زدم نمیدونم چرا انقدر <laughs> یه دیگه دیگه